Brand new game-changing technologies, and here it is, the all-new ActionOS 2100. Hello, 大家好，我是小夫。两天前，三星公布了今年的旗舰五 G SoC 猎户座2100。与之前几代产品不同的是，这次发布的猎户座2100并没有使用三星自研的处理器微架构，转而采用 ARM 公版设计。 毕竟一年多前，三星解散了德州的处理器研发部门，想用上自研处理器也没有机会了。这颗猎户座 SOC 采用三星的五纳米工艺制造，在处理器的结构方面，猎户座二幺零零可以说是与骁龙八八八如出一辙，采用了一加三加四的设计，其中包括一个主频为二点九 G 赫兹的 X 一超大核，搭配三个二点八 G 赫兹的 A 七八大核和四个二点二 G 赫兹的 A 五五小核。 说到 A 五五，一个2017年发布的低功耗处理器架构，竟然能用到2021年，看来无论是 ARM 还是各个芯片厂商，对 A 五五都是真爱啊。从频率上来看，猎户座2100的超大核 X1 和大核 A78 都远高于骁龙888。不过看到骁龙888的发热和功耗控制，猎户座2100八成也是一个大暖炉。手机 SoC 煎鸡蛋的时代马上就要来了。GPU 上。 猎户座2100使用了 m a l e y G78 GPU，拥有十四个图像核心，相比于猎户座1080的十个核心和上代旗舰990的十一个核心，有高达百分之四十的性能提升。猎户座2100的图像处理器性能相比高通的骁龙888更进一步，支持最多六个摄像模组，并且可以同时调用四个摄像模组进行拍摄或视频录制。在视频录制方面， 猎户座二幺零零支持四 K 一百二十帧或八 K 三十帧的视频录制，同时支持八 K 六十帧的视频回放，还在 SOC 内部集成了 a v e 硬件解码模块。 作为骁龙八八首发的小米十一，并没有在系统中做出三摄同时拍摄的特性。那么，三星作为既有能力设计 SOC，又制造手机的厂商，我很期待接下来的 Galaxy S 二十一能将多摄像头同时拍摄的特性展示出来。在五 G 基带方面，三星这次也和高通一样，将五 G 基带集成到了 SOC 内部，在参数上和上代的外挂五 G 基带几乎没有区别。 同时支持 Sub 6G 和毫米波两种武器规格，在 Sub 6频段下可以获得最大5100兆比特每秒的下载速度，或者在毫米波上实现最大7350兆比特每秒的下载速度。此外，三星声称猎户座2100集成了被称为 Amigo 的 IP 调控器，可以在 CPU、GPU 和其他核心之间进行动态功耗调用，可以在不降低设备性能的情况下延长续航。 希望在接下来的二幺零零评测中，CPU 和 GPU 抢电的事情不会再发生了吧？值得一提的是，在 AI 性能上，猎户座二幺零零的 AI 计算性能达到了二十六 TOPS，和目前的高通旗舰 SOC 旗鼓相当。光从参数上来看，猎户座二幺零零甚至要超过高通的骁龙八八八，不过考虑到三星拉胯的五纳米工艺。 频率更高的猎户座二幺零零很有可能会继承三星 SOC 又慢又热的传统。不过话说回来，骁龙八八八也翻车了，那么主频更高的猎户座二幺零零没准会成为今年安卓旗舰 SOC 最强的存在，并不是因为二幺零零有多优秀，完全是因为骁龙八八八够拉垮。如果您觉得本期视频还有点意思，欢迎在视频下方留言参与讨论。 如果您喜欢我频道的其他视频，也不要忘了按下订阅按钮。我是小夫，我们下期再见。